比方说梁田你的这个体验观和他们俩有什么区别？吃的香鲜用海天啊，最佳拍档选良田啊，我就是瑞哥和大大的好搭档。好搭档，先出先出一对九，再出一个 K，然后就开始打单排，然后你觉得就出不去了。他的干细胞到底长啥样啊？这个这个有一个灰色点点在这里，给全场眼神最好的人看。我觉得应该是耳朵吧。我们可能说不出酵母是什么。 但酵酵母就是把糖分解成酒精还有二氧化碳，是吗？这个叫酿酒酵母，我不知道酵母是啥，但我知道海天酱油是怎么发酵的。黄豆三百六十度阳光晒制，发酵更均匀、更充。最终是要回到我们时候真的可以单眼皮儿，长一长就变成双眼皮了。也这个那不能喝，脸啊，那不是说会脸的，它没有酒精。季梦佳不仅会洗碗，而且很能喝，对不对？好嘞，是。 不是自己的小宇宙。季梦佳，你以前一直不跟我们喝酒，原来是装。的。拿着你的基因检测。个人是谁？不对，我们今天请出的这位科学大咖，已经破解了刚刚刚刚讲的长生不老的秘密。没错，已经破解了童子尿。他太远的实验室，对吧？对，模拟我们。我的目标。哇，哎，在动了。哎。啊，徐分中话说。 这个我们脑筋里面的来的，所以这个也是一个很漫长的过程。但是呢，感动了。结婚两万多年。今天中国人，这是一种传染病。